Ach, wie j'avais ich hab's ჩაკრება გაისვრისივებს მე ვერ დავივიწყებ შენზე მოგონებებს ალბათ ეს მუსიკა ჩემს დას მოგაგონებს ჩქარის ვას შვევია დროს ამ წამს დატოვებ წარსულში შოვს სამთხანს ხარ მაგრამ ვერ გაწვდით ჩემს მას თითქოს რაღაც მაჩერებს კვლავ თითქოს ახლოს ხარ მაგრამ ვერ ხედავ მინდა რაც მახსოვხარ ჩვენი შეხვედრა არ მავიწყებს თავს შენი ნათვა მის სიტყვა მიყვარხა გავივლით გზებს ამ ლამაზ დღეს ჩაგჭიდებ ხეს და ჩვენ გავივლით გზებს ამ ლამაზ დღეს ჩაგჭიდებ ხეს thank you

ama stres Çok ciddi